दोनों मिला के पिए बहुत मन लगे देखो तुम पी ना पी दारू तो बहुते बढ़िया छो कत से मंगेने छी आई अत जे गाम छै ना गोरगिए टोल से बहुते मन लगे छै बड़ी नीक बनबै छै पुलिस कलाक ने बुझै छै एमे स्प्राइट में दारू मिला के पुलिस कलाक बुझते पर घर कथि करक बोल के पुलिस तक देखिए स्प्राइट पीते जाए आ आय बुझली तू पुलिस के एको दिन पता चले छै हम कना के दारू पिए छी और कुछ और के माने छै पार्टनर तोरा हम की कहियो Know that we fly, know that they ride or die Rec... Hey, get ready. Hey. Yeah. Ready. Hey, you daru cho. What you aspire to? Hey, daru cho. Daru cho. Hey. Hey, daru cho. Hey. Daru cho aspire to. Kasi ancho. गा दो डॉक्टर कत लाभ लेकिन के नेपाल से नेपाल लाभ गया चलो के रे कल से पीबी तो मारते मारते हम गैर के फाड़ दो व्यक्ति चौदह ए चल फाड़ निकल फाड़ निकल फाड़ निकल तो देबो हम देबो देवो फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ दे फाड़ निकाल फाड़ निकाल क्या कुछ रुपया रे दू दू चाय और पिया छो हाँ। दारू ले हाँ, लिए दारू ले ली दारू कल से दारू पिए के नहीं छुतराओ के हां कल से दारू पिए के नहीं छे बुझ गेले जो कम बुझो जो कम बुझो वीडियो ई वीडियो अहाँके नीक लगल तऽ अहाँके गाँव घर में जे छोट बालक ये सब काम हैत करैत मतलब दारू गुटका जे पियत हैत अहाँ ई से रोक लगा देवे धन्यवाद हमर कहना मत भी छै अहाँके और वीडियो नीक लगल लाइक जरूर कर दे और और शेयर कर दे और चैनल के सब्सक्राइब करब और घंटी के निशान पर ऑल पर सेट कर और कमेंट करना नहीं भूलें